Anerrek eta aizeak aipatu dute, egun pozgarria da gaurkoa. Berriz ere, aurrez aurre ospatuko ditugu argia sariak. Betiko aurpegiak eta aurpegi berria gaude maai hauen bueltan. 2008an elkartu ginen azkenekoz, gero covid eta debekuek, hankazgora jarri zuten dena. Eta errenkadan etorri dira giro geopolitiko gatazkatsua, energia krisia, klima larrialdi gero eta beltzagoa, herritarron pobretze beldurgarria, osasun sistema publikoaren egoera kritikoa, gure lankide peio zubiriak esan duen moduan, garai interesgarriak kazetaritzaren zat. Garaina hasietan asko dagoelako kontatzeko, eta modu askotara gainera, argian heldu diogu erronkari. Gaurko ekitaldia aurkezten ari diren lagunen eskutik egin dugu bertso txapelketa nagusiaren ikusentzunezko jarraipen berezia. Podcasten munduan ari gara pixkanaka askaintza zabaltzen, gune berria estreinatu dugu aste honetan. Beti bezala, eduki guztiak lizentzia librean. Estudio bat ere inauguratu dugu argian, grabazio txukunak egiteko. Etorkizuna hori da, askotan entzun dugu. Baina papera oso presente dugu. Gure arpidedunek garbi utzi digute paperean ere estimatzen dutela argia. Zies neurketa etxearen arabera, urte urte gora egiten ari da paperean dugun irakurle kopurua, Garaiotan ez da bat ere ohikoa eta garbi dugu, ez papera, ez da hil. Kazetaritzak euskarri guztiak behar ditu eta. Garai interesgarriak bizi ditugu eta garai ilunak, ziurgabetasun, aserre eta polarizazio handikoak. Kostiente gara uneotan zeinen funtzio sozial garrantzitsua duen kazetaritzak eta kalitatezko lana egiten saiatzen gara. Panorama ulertzen lagunduko duten gakoak eman nahi ditugu, galderak egiteen eta erantzunak bilatzen dituen kazetaritza egin nahi dugu. Bersio alde bakar eta dogmatikoetatik iesi, nabarduretara jotzen duena. Kazetaritza, zintzoa. Bidegabekeriak salatzen dituena. Boterearekin kritikoa. Etxipenean ez jausteko alternatibak eskainiko dituena. Komunitate oparea, oparoa dugu. Ez barkatu. Baina kazetaritza konprometituak etxai handia ditu. Honezkero, ia erabat normalizatuta dugun mozalegea da horren lekuko. Munduan bestalde, laurogeita kazetari hil eta isilarazi dituzte 2008an bere lana egiteagatik, UNESCOren datuak dira. Eta ez dezaguna ahaztu, Euskal Herriko kazetari batek, Pablo Gonzalezek, amaika hilabete daramatza Poloniako ziega batean sartuta. Gure proiektuaren sendotasuna berresteko ere, gara interesgarriak izaten ari dira. Krisi boladetan eta kapitalismoaren danbateko gogorrenen aurrean, zentzu guztia hartzen baitute etxe barruko balioek. Elkartzaintzan sinesten dugu, barne antolaketa horizontaldean, taldea batuta eta indartsu mantentzearen garrantzian. Eta gure komunitatearen konfiantza eta ekarpenak ditugu bizigai. Argiako kideak dira gure sostengu nagusia. 2008a hasiera honetan, 2008-2 hasi genuenean, baino gehiago gara. Eta zazpigarren urtez jarraian, artidatzak irabazten segitzen dugu. Garaiotan bat ere oikoa ez dela jakitun, biziki eskertuta gaude. Irureun etxe baino gehiagotan, berro eta marurtetik gora daramate argia jasotzen. Eta hoien ordezkaritza bat dugu gaurko ekitaldian. Mai horretan daudenek, horrizkina horretan, menderdia baino gehiago daramate argiaren bidaide izaten. Zenbait kasutan, gurasoek kasitako arpidetza mantendu dutelako semea labek. Belaunaldiz, belaunaldi eten ez den katea ere, badelako argia. Mila esker, Antion Dorronzoro, Nekane Ayerbe, Mila Manterola, Arantzazu Rollo, Juan eta Feli Aleman, eta Jon eta Lukas Barandiaran. Duela gutxi egin dugun kanpainari esker ere bagara gehiago. Euskara ofiziala ez den lekuetan, euskara ikastea erabaki dutenei bultzada emateko, laurogeita boste euskara ikasleren etxeetan doan jasoko dute argia. Hogeita bat garren mendean, euskara oraindik ez da ofiziala Euskal Herriko hiru eremutan. Ipar Euskal Herrian, Nafarroa erdian hegoaldean eta Trebinuen. Zatik eta antzuri gabe, euskara ofizial eta denon eskubide izango den Euskal Herria eraikitzen lagundu nahi dugu. Euskara ikastea doakoa izango den Euskal Herria. Komunitate oparoa dugu eta elkarlanerako aliatu paregabeak. Ez dugulako etorkizunik irudikatzen jende ona zinguratuta ez bada. Bizi baratzeko adiskideak, lurra herriari deikari dela gogoratzen diguten agorroekologia mugimenduko lagunak, inorrez dela ilegala aldarrikatzen duten enboloko kideak, Argia bizikletaz eta modu jasangarrian etxeraino eramaten duten kooperatibak, dekolonialitateaz gogoetatzeko alboan dugun emakume migratu eta arrazializatuen sarea, ekonomia sozial eraldatzailean bidea urratzen jarraitzeko olatukop eta beterri saretuz. Eta jakina, baltsan elkarteko kideak. Ziburuko euskal liburu eta disko azokaren antolatzaileak argiarekin batera. Laugarren edizioa egingo dugu ekainaren iruan, gorde data mugek bere nahi dutena, euskerak batu dezan. Bai, gara interesgarriak dira komunikazioan. Eda bideok, jauzi kualitatibo importanteak eman ditzakegu kazetaritza hobea eta eraginkorragoa egiteko. Bide horretan, administrazio publikoak zein rol jokatu nahi duen erabakitzea bere esku dago. Indar korrelazioek, botere harremanek eta interes ezberdinek elikatutako ekosistema mediatikoan, diru publikoz batzuk saritu eta beste batzuk baztertzen diren ekosistema mediatikoan, administrazioaren esku dago diru publikoaren banaketan euskarazko edabideen aldeko benetako apustua egitea. Euskara, anistasuna, kalitatea eta kritikotasuna oinarri izango dituen uniberso periodistikoaren aldeko apustua. Gu gure lanari utziko diogu Euskara eta independentzia ardatz. Gara interesgarrietan ere, Jarrai dezagula, kazetaritza interesgarria egiten.